Kallu ei pelaa miulla! Pupupuurokin pelaa minulla aina! Mut miun täytyy kyllä myöntää, minä skottilainen musta kyklopi manne! Kaikki muut hamot on paljon siistimpiä kuin minä! olen paras luokka tässä pelissä. Minä osaan ampua isoja, kovasti pamahtavia raketteja, joille teidän pikkuluodit ei pysty yhtään mitään. Ja minun raketeilla, niillä voi hyppiä. Tiesittekö sitä? Se on hauska. Hehehehe. <laughs> Ja sen takia minun raketit on paljon parempia ja ne sanoo aina kovaa puu. kääntyä oikealle. Pese hampaat. Seuraavana hivi. Hmm. Hah. Siinä se meni. Sain paljon rahaa, hehe. Tajusitko se? Minä olen raskas pyssypoika. Ja tämä on aseeni. Jag syö niin paljon hyvin kalliita luoteja, että minä joudun syömään pelkkiä voileipiä. Ja nälkäisenä minä olen aika vihainen. Terve tyypit! Tyydypy itsellesi. Löysikö kukaan luokamatkaa tänne? Tai mun lohkoperunat? No... Eikö? No mä metsästin tämmöstä. Mut ihan meidän sniperi! No niinpä näkyy olevan. Aloikas herrasen sen nytten sitten keitettynä, paistettuna vai viipaloituna. Niin, ja sitten se kissanpetu tippui maaliämpärin! <laughs> Oi, oi. Joo, mutta niin mennä sillä lääkärin lupani. Niin Arkimedes, pois sieltä! <clears throat> Linut. Mutta katso, tässä minulla on yperase. Ja kun laitan sen sinun sydämeesi, sen pitäisi vit... Look, look. Päivää. Minä olen ensineen. Minäpä kerron teille, takana liippailee juuri siviili. Se on ihan hian enää. Eipä liippaile enää. Siellä sattuu. Lol heavy. Lol. What's the jacket, Tiger? Jackie Tiger. What's the Tiger?